भोला वे मोला मया कर मैं टोला कैसे बोला बे मोला मया कर मैं टोला कैसे रोआ कर टोला छोड़ दे मैं भैया दीवाना तो बढ़ाना है दिल दिन माना है मना बढ़ाना है दिल दिन माना है लहरत डोंगा लगे ओढ़ में दीपक मस्ताना मैं बुरा दीवाना तो प्यार के